उतारजी अरे अरे किधर जाना तुझे एक बाजू रहना भाई इधर जाते तो, इधर आती उधर जाते तो, उधर जाते नॉन सेंस खबरदार खबरदार जो रुकमणी को नॉनसेंस बोला तो खबरदार जो रुकमणी को डांटा तो खबरदार जो रुकमणी दीजिए माफ कर दीजिए मुझे देखिए आपको मुझे जितना डांटना हो उतना डांटिए लेकिन आपकी डांट से रुकमणी को गुस्सा आ जाता और वो काम छोड़कर चली जाती तो सोचिए घर में कितनी सारी परेशानी होती मेरी माँ कहती है कि अच्छे दामाद तो रास्ते से भी मिल जाते हैं लेकिन अच्छे काम वाली बहुत नसीब वालों को मिलती है माँ माता जी आज जिंदगी में पहली बार मैंने टप्पू के पापा के सामने ऊंची आवाज में बात की है मुझे माफ कर देना आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज रिक्वेस्ट मेंशन नोट भाई लगाओगे सोडा पिया की नहीं पी रहे और कितनी बाल्टी पियोगे वो गैस नहीं नहीं वो गैस नहीं किचन में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है ना तो दूसरा लगाना है चलो आ रहा हूँ और मेहता साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सूरज अस्त हम सब मस्त दिन भर बाहर घूमते रहते हैं रात में भी घर में पैर नहीं टिकता अंजलि भाभी कह रही थी वो भी आपको बुला रही है आ रहा हूँ भाभी आ रहा हूँ हाँ हाँ और आप कब आएंगे घर पर टाइम लगेगा ऐसा बापूजी पूछ रहे थे आ रहा हूँ पाँच मिनट में <laughs>